Я помню даже этот сентябрьский день, я шел в школу и снял почему-то с э, шеи галстук, а до этого я, я был председателем совета отряда несколько лет, активистом, да. И решил, что, что я буду совсем другим. Вот как будто в меня вдруг вселилось какой-то бес или бесы или что-то. и до сегодняшнего дня они меня не так вот и не оставляют. <laughs> Вон жена моя. Кто это Ну, где твоя шишка? Кто это Давай, где шишка? Подожди, позови, пойдет на не пойдет. Глазище. Пойдешь, папе? Иди, иди сюда. Иди. А -а -а. Ай, какой. Ну, я прочитала несколько книжек, конечно. Не, несколько страниц. Имею представление. Но э, не могу сказать, что я полюбила за творчество, нет. Я, я не могу ответить. За личные вопрос. качества, можно сказать. Полюбила его за личные Любила качества. И все. И теперь вот мучаюсь. <laughs> <laughs> Теперь вот мучается. Да, скажи, Богдан. Ой, Богдан, а? это ты, ты чё? Ой-ой-ой, ты что? Как можно? Это даже вы подумаете, что я специально приготовил, <laughs> ничего нет. Лимон, кусочек яблока. Вообще пусто. Э, морозильник тоже он пустой. Ой. Да. Вот так. С холодильником все просто. Ничего нет. Вчера кормил американцев гречневой кашей. Вот что, все, что осталось. все съели, ничего. Собственно, ничего не было. Пришли поздно люди ко мне. 9 часов, два американца. Вот что остается после американцев. меня когда арестовали, мне было 58 лет. То есть я уже практически все о, о, о русском мире знал, но тут еще раз убедился, что он гнусный. И ви видно его подлость, его, э, так сказать, насилие и все, все вот это вот. Еще раз я убедился в том, что этот мир надо менять, безусловно.